кээ бир заттардын өзүнөн өзү бөлүнүп чыгуу жөндөмдүүлүгү радиоактивдүүлүк деп аталат радий тешиги бар коргошун идишке салынат магниттик талаа тешиктен чыккан нурланууга таасир этет эки нур борбордук бирден ар кандай багытта четтеп кетти кыйшаюу багыты боюнча алфа бөлүкчөлөрү оң бета бөлүкчөлөрү терс гамма бөлүкчөлөр нейтралдуу экендигин аныктоого болот